Bu dost көптен бері бір көйгөй пайда болды. Некен менен ертеменен тұрғаннайын жарым саатка чейин көзім караңгылап, еш нәрсе көрбөй алады. Бул неден дос? Сен жарым саат кечірек тұрып көрді. Же ертерек тұр жарым саат. Сайра ерден шыққан дейді? Мен қақтан билейин аны? эже маға ушундай диагноз коюшту жақында өлесің деп атышат анан сізден жардам сұрап келдім, мен жашагым келет эже бар барбы <laughs> Жоқ, э, акча жоқ менде акча да жоқ. анда жашоонун не кереги бар жашап эле официант сен саламатсыз ба нем ол чымын көріп жатырмын чымын екенін не қылып жүреді менің шорпамда чымын ой сіз эмне? жүз сомға уйдун етін жейін деген тұрасыз ба жүз сомға чымын алда кебет алсаң болсаң болот эмне болуптур кебетеме могу ичимдеги кыз болуп калса сага окшоп калса эрге бере албай менин эле шорум куруйт го э, могул ичиңдеги окшошуп калса жакшы мына окшошпой кала турган болсо шоруң катты да ошондо шоруң катат э! башталдыбы <laughs> тамаша ай кошуна кандайсыз жакшыбы ден соолугуңуз баары жакшыбы жүрөсүзбү амансызбы тынчсызбы ай сүйүнчү бериңиз сүйүнчү уулдуу болгон турбайсызбы уулдуу болдуңуз ай кошуна уулдуу болсом мына мен болуп атам туурабы а сага эмне жок тэтияктан бери чуркап Доктор, салам алейкум келіңіз келіңіз жардам э, сұрап келдім эмне титирейсиз э, билбейм ичкенсизби бе? Жоқ. алгансыз го э Жоқ, чекпе. Жоқ. анан эмне титирип атасыз ошо ичкен менен чеккенди тастайын дедим Жоқ, жоқ, жоқ, жок болбойт байке организмди чочутуп алган турбайсызбы таштайм деп Бір-бірден ташташ керек сен анан бұрын, мұндан жүз грамм Chongus. Chongus. Chongus. Chongus. Таныша албайлы. Что? А, кыргызча түшүнбөйсүзбү? Я понимаю, но не говорю. А, бечара. Мен итимдей турбайсың сен да. Менин да итим ошондой да, жана түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Официант! Не Моркин. Не Моркин. А, ушу жерде экен. <laughs> Мен издеп жүрбөйм эле тияктан муну.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 и айдина ошоны сойыш керек менің шорым қаттырған ошол да